Dijak omong kuwi kucinge. Ah iso iso yang meong. Hah? Yang meong. Ya kowe yang meong-meong noleh ngomong. Ora <laughs> aku kucing. Lah terus? Manusia lah. Hmm, manusia lah.